ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਅੱਜ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਸ ਗਈ ਜਾਨ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜੂ ਵੇਲਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਕਰੇਲਾ ਕਰੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਆਮ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੋਲਿਆ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਦਾ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਲਾ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਚਾਰ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਫਿੰਸੀਆਂ ਫੋੜੇ ਖਾਲਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਮਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰਾ ਹੈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ कुछ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰ ਉਠੋ उठो करेले ਜੇਰੋ ਛਿੱਲੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖੋ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦਾ ਜੋਸ ਕੱਢੋ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਚ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪੁੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਰੋਜ਼ ਪੀ ਲੋ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਲਓ ਜੇ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਛੋੜੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੀ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਓ ਕੜਵਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀ ਲਓ ਇੱਕ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੀ ਮੈਚ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਓ ਕੱਪ ਪੀ ਲਓ ਇਹ ਮੌਸਮ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਓ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਛਿਲਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ hoşgör mı? Hoşgör kanda problem na mere akla. ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨੇ ਨਾ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਫਿਰਸੇ ਫਿਰਸੀਆਂ ਫੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਉਹਦਾ ਕਾਵਾ ਬਣਾਓ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਚਮਚੇ ਸੁੱਟੋ ਕਾਵਾ ਬਣਾਓ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲੋ ਛਿੱਲ ਕੇ ਚੀਰ ਲੋ ਚੀਰ ਕੇ ਪੀ ਕਰ ਲੋ ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਚ ਰੱਖੋ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੂਲਰ ਲੈ ਜਾ ਲੋ ਨਹੀਂ ਕੂਲਰ ਲੈ ਜਾ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਜ ਰੋ ਰਬਰ ਕੇ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾਓ ਤੇ ਪੀਓ ਕੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ ਨਹੀਂ ਖਾਓ ਮਨੂਸ ਖਾਓ ਮੇਰ ਖਾਓ ਫਰੂਟ ਖਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਾਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਚੰਬੜ ਗਈ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਜੋ ਜੂਸ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਕੱਪ ਰੋਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੈ ਲੱਭ ਲੱਭਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਸੋਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਛੱਡੇ ਇਹਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਕਰੇ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਟਾਓਗੇ ਤੇ ਖੋਲੇ ਮੌਸਮੀ ਫਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੜਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਛਿਲਕਾ ਤੋਂ ਛਿਲਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਚਮਚੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲਵੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ آنسی بہتر ہونی شروع ہو جائے پوڑی پوڑی پینسے نے بچوں دنچیاں ٹھیک ہو جی اللہ جی لا دے قدرت کا توحفہ ہے میں گل کہی رویپسی برگار میں قدرتی چیزوں بات آ جاؤ ڈاکٹر فیسا تو بچو گے بماریاں تو بچو گے ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਦੇ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਫੇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆ ਕਰੋ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਮਗਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਸੁਟੀ ਜਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬੜੀ ਥੋੜਾ ਖਾਓ ਜੋ ਸੇ ਪੀਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾੜੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੀਣਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਦਵਾਈਆਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਬਚੋਗੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਬਚਣਾ ਬਚੋਗੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਅੱਧ اپنے ارد گرد کمسائے رشتے داروں جا گریب ہے ضرورت مند ہے انہوں اس طریقے دوں کہ دو خبر نہ ہوئے دو پتا نہ لگے زہری نمائش نہ کرو اور ان شاء اللہ تفا بھی ہو گئے گی اور تقبد بھی سوائے گی اللہ کی رضا خوش رکھو گے ان شاء اللہ آخبت سو ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸ ਗਈ ਜਾਨ ਸ਼ਕੰਜੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜੋ ਵੇਲਣ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਤੇ ਰੋ ਨੂੰ ਕੱਜ ਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਜੇ ਅੱਜ ਰਵੇ ਤੇ ਮੰਨਾ ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤੱਕ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਜਰੂਰ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫ਼ਰਤ ਮਜਰੂਰ ਆਵੇ ਸਾਰੇ ਨਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਰਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ ਅਸਲਾਮ